Вот, друзья, часто спрашивают такие комментарии. Стас, расскажи подробно, э, типа, хочу заняться свинями, як, що, чого починати і так далі. Ну, я все не буду коментувати, тому що це довга і нудна історія. Я так вкратце. Получается, що е, якщо ви займаєтесь свиноводством, з утра до вечора ви щось робите. От, к примеру, утром виходиш у 8, там, у 9 утра. Починаєш управлятися, от як зараз. В одному сараї, в другому, в кого там, в третьому. Потім починаєш дивитися по кормам. Ага, корма треба підмішати. Потім десь щось одірвали, підкрутив, десь щось там поламали, зробив. І виходить так е, цілий день. От як у мене. Я утром виходжу, вечором заходжу. Утром виходжу і так, грубо говоря, кожен день. Нема такого там три дні вихідних, один день робиш, або я собі зроблю вихідні три дні. І постійно щось робиш. Но ну, я вже думав, в принципі, по свиноводству, ну що я утром управився, вечором управився і намішав корма і все. У мене тут стройки багато, У мене в основному время забирає стройка. От іменно строїтельство тяне. І це вже який год то цей сарай построїли, то то і для доращування. Зараз робимо на щелевих і там ще є плани строїти і починати е, этот, ангар для зерна і так далі. Тобто, виходить, в мене ще стройка дуже времени тяне. Я ще капітально не займаюся іменно свиноводством, щоб тільки там кормиш їх, вирощуєш, здаєш і все. По-любому я теряю время ще й на свиноводство. От що я планую, щоб цей сарай був для свиноматок, тому що тут дуже мало убирати. Це я вже з другого сараю привіз з тих 20 штук тачку і тут досипаю і зараз один раз вивезу. А взагалі тут дуже мало убирати, де свиноматки. І я вважаю, ну моє мнення, що щелевий пол свиноматкам не нужен. Там нічому провалюватися. Свиноматка ходить густими, здоровими котяхами один раз в день там, чи два рази в день там провалюватися нічому. Тобто після свиноматок, якщо їх там буде 10 штук у мене в цьому сараї, 15, там убирати дуже мало, може відро в день. Е, поэтому для свиноматок, оцей сарай я планирую для свиноматок. А той буде на щілях откорм, той для доращування і ще, звісно, треба якийсь придумати откормочник. Но ну, то вже друга історія. От дивіться, ми київлянку відсюди забрали. Ось. Тут була у нас київлянка. Обізянка. Обізянку ми туди, а київлянку, київлянка там була, так? Да? Київлянку забрали сюди, вон вона вже на на вольному вигулі. І станок її будемо вимивати. А вона все вже віддихає. Аматора ушатала і віддихає. Да? Зараз муха, звісно, пішла вже на них лізти, тому що холодно. У нас ночі 8 градусів. Оце вам київлянка. це неї такий характер гонористів, вона бува на мене пригає. Оце щось не так почухав, і не нравиться все. А якщо в неї поросята, і я так лізу до станка, вона прям мене аж хватає. Тобто осталось у нас, хто ще не гуляв із із свиноматок після покриття, це нюрка. Зараз нюрку переведу в крайню клітку, Нюрка, я так прикидував, нюрка із усіх сама здорова, навіть більше, ніж мевки. Вона боля така збита, спина, широк в неї спина, ну десь сантиметрів 55-60. Тобто вона навіть виходить більше, ніж мевки, да, Вік? Ну, 100%, вона тяжелее. Но ну, F-ки длиннее. Может f из-за длины, Ну, коротше так. І зараз Нюрочку в ту клітку переведемо і все, і будемо теж цей станок вимивати. І так потихоньку. Коротше, виходить, постійно треба щось робити. Так просто не буває нічого. Да, Машка? Машуля. Так просто нічого не буває. Ой, ти ж уже ж хівря. А от грижовик. Хто в мене брав поросят з останніх партій? А ну, Гришка. Я відкинув грижовика. Скільки мене штук? Штук, на 20 забрав, або 22 з цієї партії. А грижовик остався. Грижовик він був з грижою, його не купив. От подивіться, у вас такі вже поросята, у ньому кілограм 120 вес, може навіть трошки більше. А це кнопа, це з барашкиного виводка. Вона була сама така чахла, боліла і коротше, взагалі в рост не йшла. І я ж їх так удвох і відсадив. Грижа в нього затягнулася, нічого я не робив, все нормально. І ця ж кнопа пішла в мізки з ним. Ну теж нормально. К новому году буде отлично. Ну а це взагалі колосально пішов. То есть, кто там хто купляв, звонили мені, Стас, покажи, зравни, чи такі у нас. Ну ось зравнюйте вон. Це у вас отакі должны бути вже е, поросята. Да? Кнопа. Вони сидять на кормі, той, що я даю тим, То есть стартовий. Я нічого не міняв, бо я не буду цим отдельний робити тим віддільним вони не так багато його поїдають. Я їм насипав відро, зайшов, дивлюся, є, через день додав ще так само. Ось, дивлюсь, поїлка потекла. От, Почала капати поїлка. Оце вже треба міняти або пружинку, або резинку. І проходжу, дивлюсь, дехто поопускав паїлки, піднімаю їх. Ну, Вроді би все нормально. І виходить, тут я вже управився. Йду далі, зараз тим насиплю малим ще. Ми там вже теж убрали. Старі ящики отакі от лежали на вулиці. Ну так подумали, що ну, чого вони будуть на дощу розмакати, я відсюди бочки забрав. І поки в мене немає інструменталки, думаю зробити її тут. Сюди переніс бур, болгарки потихоньку збираю, паркетки, перфоратори, тобто все таке. Тому що його дівати нікуди, воно в мене везде розете, а тут поки цей год побуде як інструменти. А на наступний год ангар буде всю пшеницю в ангар, а той вагон, де зараз у мене забита пшениця бігбега, хто буде в мене інструменталка. Ну такі плани. А цей год поки перекашлянь тут, а поки буде. Я сюди зерно не хочу складати, бо думаю, миші будуть сараї ще лізти, ну його. А також у мене ось що, горілки висять. Одна горілка здорова, якою я палю. Ось маленька. Ну я нею дуже-дуже рідко, вона, грубо говоря, нова. І Вірьовка виводить одна, друга. Ремні, якщо, допустимо живу комусь погрузить, хтось там купляє. Ну, тобто отаке. Це набор свиновода. Нож ну, мусат у мене в кабінеті. Закритий, запечатаний, замотаний. Остаються такі закриті огірки. Ну, попропадали, коротше. Ніхто не їсть. Ніхто не їсть, так. Да. Сюди, ми нічого не викидаємо. Зараз багажка більше таке по помідорам. Ой. На. Солений будеш? На ще один. А ну, обізана. Обізана не буде, так? Да? На обізан. Прям так уже е, нехотя бере. Рот відкрила, ложіть мені. На. Отож, хто вам буде давати отак? Нюрочка. Зараз Машки дамо. На, машу. Ну, ця може не їсти, це така. О, роти відкривають як. Так, і, ню, і нюраса он вже торчить мордочка в неї. На, Нюрка. Консервіровані. Будеш? О, Солененький тяне. Тебе ж тяне, ти вагітна. Та підніме. Так, київлянка. Хто ще? А це давай київлянки віддамо. Старі огірки теж даємо сюди, тому що... А це Віка робила томат, ой, кажу томат, кетчуп. І поставали семечки теж. А в нас по семечкам найбільше виступає це київлянка. Це для неї оце всякі кислинки отакі. Зараз вона розкірялася. А цим, що на откормі я не даю нічого, вони поїсть. На, барашка. Це для них як наче е, Новий год. Мандарини. Як наче мандарини на Новий год, так. Да. Нате. Все, потім підходжу, помив відро. І все. Та поїсть, вона зараз трошки поє, все повиїда, а потім буде їсти. Пилісос. А ця все підряд. І зараз у нас із сентября підуть опороси, дасть Бог, все е, буде хорошо. Підуть опороси один за другим. І ми сарай підзаб'ємо опять. І цей, і для доращування, а тих на щелевий переведемо. Ну все, пішли туди давати їсти. Все, немає, Маша. Їж те, що є. І також ж після того я тут вже теж давав, ну подосипаю зараз, щоб вже займатися своїм. Ось, бачите, в них їда є, вони на неї не накидуються. Це так буває, свіженько підсиплю, то вони трошки, типу, як щось нападають, ну бо свіже. І чим мені подобається коритка, корита, отакі навіть. тим, що вони з них не висипають. А якщо буде бункер, в мене є бункерні кормушки. Ви думаєте, нема? От мені кажуть, та ти бункер став. Бункер е, хуже, чим обичне глибоке корито. І в мене в кормушки не ходять, вони опорожняться. Ну ніде не ходять. Буває рідко е, в оці клітки, як вони були маленькі, ходили на уголок кормушки, хтось там попадав. Ну зараз вже такого нема. А так мені кормушки більше подобаються, такі як газовий балон обрізаний. Так, що ви? Сразу відлікаючий маневр, отакий от роблять, типу тут посипалось пилю. Ну вони не голодні сильно так що отвлекающий, а потом насыпаю сюда. Текай. И сюда. И в кормушках есть, и в баллонах есть, все. Но все равно типа як піднакидується, бо, е, бо свіже. Пахне свіжим, от із-за цього. Ну, я думаю, якщо все нормально, так як я планую, то е, вже на цій неділі переїдемо наші ліві поли. Муха вже менше. Там на ночь буду закривати щелеві і все. О, жевжечки. Шугливі. Ну і ці хорошо пішли. Після останнього зважування вони вже набагато. Більше. Я планую, то я хотів з предыдущих канторів оставити свиноматок, ну, мабуть, ставлю за цієї одну чи дві. І може, якщо в мене все вийде, то я е, одну чи дві покрию і може покрити продам. Тобто хочу покрити 2-3 штуки, дві продати, одну оставити. Ну а так. А там не знаю точно як буде. Це все, якщо вийде, хай. Бо я планую першу партію тих убирати. І вони старше на 20 днів. Уберу тих, всіх, допустимо, в декабрі. А потім вже в январі покрию тройку цих і продам три покритих. Попробую покрити, убедитися, що пройшло 20 днів всі покриті не загулюють і продати їх. Так теж непогано виходить, ну якщо все нормально. Ну і собі відносно. Мені багато не треба канторів, тому що в мене нюрка є. Оце одну оставлю з цієї партії, і потім вона ще наведе там з часом, на слідчий, от я ще оставлю. А так планую після цих опоросів, ефки як опоросяться в мене, я їх покрию вандрасом і оставлю собі з них на свиноматки штучки 4. Тобто, щоб в мене було штук 6 ефок і штук 3-4 канторів. І все. Ну, а це це на Це на откорм і... Ну, то такі самі, ну, то в основному все надкорм. Як ми будемо? От вони, я їх всіх випущу. Та всіх зав, хай запах перемішується. Ну, по клітки, допустимо. <laughs> Випускаю туди. Все. Сюда їх загнав, відкрив. А ті хоч пролізуть сюди в дирочку. А, пролізуть іще. Треба не затягнути. Ну це я затягнув, тому що в мене там не вспіває. Тут же ж Утром виходиш і думаєш, за що вперше хвататися. Ну, зрозуміло, що управитися це перше, а потім і те треба, і те, і те, і те, і отак постійно щось треба робити. Постійно. Ну, а тут, зрозуміло, що сюди всіх заберемо, потім тут все вимиємо, побілимо і все. І будемо чекати вже зефок. Просять сюди на доращування. А так мені цей сарайчик дуже подобається. Він отак іменно, якщо виводок 2 розподілив отлично. І чим хорошо плітку розмочив, потім вимив, вона блистить, як у котика яєчка. Побілив і все. Так само і, ну. Ну, а тепер на щелеві пошли покажемо, що ми там зробили. Тут треба буде мені... Ого, що воно. А, от краски. Треба буде пробити нову отверстие нове, тому що там все позамазано. Це поки оттуда я взяв переноску. Ну що, тут теж ми вже попідбілювали, я почав е, фронтон заутепляти. У мене отаких от старих, ну це дуже старий, аж мишами погризаний валявся. Отаких от ось штук 20 листів є десятка. І я з них нарізаю і ото утепляю отак. Оце мені фронтон утеплю, задую пеною всі щелі, де там буде між пінопластом. Обрізаю пену і на цьому, я думаю, все, не буду нічого видумувати, тому що вже е, сил нам все не вистачає. Тут віка все побілила, низок погрунтувала церезитом. Низ планируем нижню часть покрасити щоб можна було мити. А верхня часть так і буде. І що осталось? Низ, Оцю часть покрасить нижню. Ну, мені дошить фронтон доробити і кинуть в воду. І все запускати. Ну, корит. Ні, корит вже є. Я просто поставлю, тежку прикручу його, вушка якісь зварю. то теж. І отаке воно от, виходить. Оце з утра до вечора, з утра до вечора. І вже хочеться швидше тут закончити, вже, щоб тут нічого не робити. Вони тут були, не обирати навоз, а займатися вже ангаром. Ну якби отак хочеться, щоб вже я вник головою в ангар і почав е, займатися ангаром. Ну я думаю, на цій неділі переведемо і займемося. У жангарам я сюди касатися не буду. Подивимося всі нюанси, що мені понравилося, не понравилося. Я думаю, конденсата не буде, тому що витяжка і витяжка тяне дуже хорошо. Що якщо відкрита ця дверь, і я тут роблю, протягує мене зразу, закладує ніс і все. Тобто я як тут роблю, я все закриваю. Цю і цю одні двері відкриті, тому що тяга хороша. Тобто витяжка вона висока і тяне дуже хорошо. Ну отак. А так він буде теплий, ідеальний, отличний сарайчик. Ну, так, все, що планував, розказав, показав. Я думаю, вже, якщо все нормально, следующий ролик про сарай. вже будемо переводити їх сюди. Тобто не пропустіть. Це в нас сьогодні що? Це середа. А, сьогодні понеділок. Ну десь, мабуть, може в середу і переведемо, або на вихідні ролик зроблю. То й щось таке. Тут недовго осталось. Ми зараз цим займемося, да? Тут аж ось не знаю чим зайнятися цим. <laughs> Ілі там ще ми вчора не додробили, не закончили, бо багато е, дробили вчора і там ще не позаканчили. У нас там і макуха соєва, і така зібралась, і все в кучу, коротше, все позаканчили. Вчора ми дробили до, ну, довгенько. І сьогодні ще ящик треба подробити. І оце ж зараз я на пінопласт стану, а Віка на... Ну що так, і виходить, от куди не глянь, щось треба робити. І ще ж в мене в голові наперед, як я хотів би там, там і там. І воно виходить. Всегда голова в мене загружена. От думаю, ну, Я то якби мене е, придержую, щоб по порядку. Спочатку закінчив це, перейшов далі. Чого ж я не починаю ангар, так би я вже і поборив, і залив, і вже Ну я стараюсь по порядку, бо якщо роз, е, розтіряюся так на все, і те, і те, і те все хватать, то так не треба. Це закончу, почну друге. І так постійно. Ну а наперед теж думаю, те треба поміняти, зробити, переробити там підтікає, те, те, те, те і так коротше. Так що, хто хоче займатися, займайтесь, якщо ви готові робити більше, ніж на роботі. А воно так вийде, тому що ви будете займатися, вам буде інтересно, і захочеться розширятися, і виходить отаке. Ну, коротше, отак. Що, не падайте духом, Україна понад усе, все буде чітко. Мирного неба над головою. Пока!